El príncipe príncipe aún. Ay, qué sublime fue. Una noche, un encuentro, ay, me pica. Pues cuéntame más, cuéntame más, quiero. Estábamos la luna, ay, la luna, el rocío, el silencio del bosque. Para que me pica. Y entonces esa noche, allá a lo lejos, dímelo. Me picaba la entrepierna. <laughs> Pero... entrepierna, entrepierna, entrepierna. ¿Por qué habéis de picar en estos momentos? <laughs> no lo sé. Solo sé que estaba en Tala. de ahí. ¡Oh, Tala, Tala, mi hijo, ¡Oh, Dios! ¡No puedo más! Tengo que confesarte algo. Dímelo. Te lo diré. ¿Quieres saberlo? Quiero saberlo desde el fondo de mi corazón. Mis entrañas están pidiendo.